Hai, halo guys Kita kali ini bawa modal 50 ribu aja ya bosku Oke okay. Gua mau coba berbagi pola Yang gua mainin ini ya Pola ini udah gue pake berulang kali Dan membu membuat gue cuan setiap harinya Ini pola gue dapetin dari nonton juga ya bosku Jadi kalau kalian mencari tontonan yang bagus ini gue gue udah acak-acak semua video-video yang ada di YouTube dan pola ini yang paling work buat gue ya pola ini paling apa ya paling valid lah menurut gue ya ini valid banget akurat banget polanya tapi ya dibarengin juga dengan RTP ya, bosku ya jangan lupa untuk lihat RTP juga karena RTP itu sumber utama kita dapat jam gacor ya bosku ya karena jam gacor itu susah untuk nentuinnya dikarenakan RTP <clears throat> di setiap websitenya masing-masing berbeda bosku di bisa kenapa bisa bisa berbeda begitu karena ya jumlah pemain yang ada di website di masing-masing websitenya juga berbeda ya bosku ya jadi semakin banyak pemain di website itu yang memainkan game Get of Olympus ini kakek Zeus ya semakin cepat juga dia jam gacornya akan uh, berubah ya akan berputar terus ya RTP-nya semakin cepat juga tapi semakin sedikit pemain yang memainkan game itu ya juga semakin lama ya dan kemungkinan untuk JP-nya juga semakin berkurang ya bosku ya tapi uh, perlu di garis bawahi juga kalau cepat kalau kita dapat website yang bagus itu juga mempunyai resiko yang besar juga bosku ya kalau kita tidak tahu jam-jam gacornya salah-salah menentukan jam gacor itu bisa jadi tewas buat kita ya bosku ya makanya gue coba untuk berbagi semoga kalian bisa memahami video yang gue buat ini ya Bagaimana bosku menurut kalian permainan gua agak sedikit barbar ya Gua langsung di, bat, di bet 1000 ini tapi nggak apa-apa bosku Kita santuy aja Soalnya gua udah lihat RTP nya udah deket kok bosku ya RTP nya udah deket mendekati ya Buru, buru, buru, jangan sampai boncos, ayo, ayo Ayo, waduh udah degan ya bosku ya Ayo dong, petirnya dong ayo kaki Jius kasih petir lah aduh aduh aduh rungkat rungkat rungkat nggak apa-apa rungkat rungkat juga gua weh enggak nggak jadi dong nggak jadi dong yoi nggak jadi lah ya kan memang suka bikin deg-degan ini emang kaki Jius ini deg-degan banget gua asli tinggal 850 perak bosku lihat aja bosku gile gile wow oke okay, nice banget yuk kali kalian yang mana nice gila dapet mahkota connect bosku tambahin kali kaliannya jus aduh tapi nggak apa-apa deh ya balik modal ya bosku ya udah sedikit lagi sih 3000 lagi kita balik modal aduh sinyal uh, bapuk sinyalnya birunya konek biru konek yo oke okay. nice Jos Marco Jos oke okay, mantap sekali bosku cincinnya juga petirnya dong jangan pelit-pelit Zeus buset dah ayo lagi dikasih kali lima nggak connect lagi oke nggak apa-apa ya bosku ya namanya juga gratisan kita dapet udah lumayan ya bosku ya sudah lumayan kita dikasih sama kakek Jio segini ya oke nice oke good job oke nih dapat lagi kan bener apa kata gue kan udah deket kan momennya untuk kita dapat return to playernya RTP nya hmm. kendala gue cuman sinyal nih ya asli kalau sinyalnya enggak bapuk juga Buh, langsung ini berharapnya sih maksuin kalau nggak dapat maksuin juga nggak apa-apa yang penting modal kita udah dapat dua tiga kali lipat kita caw ya kita cabut kita WD aja kalau udah dapet jangan lama-lama aduh satu ya sambil rebahan bosku hmm. ini perkaliannya udah banyak tapi ya hmm. gue saranin ya buat lu lupa ada jangan sambil dipantengin tuh layar HP jangan sambil dipantengin ya jangan dipantengin terus karena kalau lu pantengin terus ya dia malu-malu ya bosku jangan diliatin terus mending cewek lu lu liatin tuh ntar dia jalan lagi sama tetangga eh tetangga sama sohib lu jadi mendingan yang dilewat diliatin cewek lu aja ya jangan terlalu fokus ini kita udah dapat profit 50 ribu bosku tapi kita gaskan dulu lah kita gaskan dulu barangkali dikasih lebihan ya dikasih lebihan sama engkong-engkong kece satu ini engkong kece ayo ngkong kece weh banjir banjir bang sumpah nggak pakai buy spin gue ya gue belum buy spin ini Oke, kuningnya jos. Aduh. Oke, nice banget. Kuningnya dong, kuningnya connect dong. Aduh. Gasken. Ayo, Jus. Nice kuningnya dong. Kuning pasti connect. Enggak connect lu gila ya. Ayo, petir. Nah, jadi pecahnya cuma sekali-sekali aja ya nggak apa-apa lah sekali kalau mahkota lagi kayak tadi ya why not Oke, oke, oke, oke, oke. Ditambahin kita ya bosku. Ditambahin, dapat lagi kita tambahan free spinnya bosku. Ah, ah. Ayo, gas langsung. Naik satu lagi dapat lagi. Oh mantap bosku, konek ya. Cincinnya konek bosku mantap sekali. Yoi, mega dong auto belum dapat sensanya nih nggak apa-apa lah nggak dapat sensa yang penting kita WD ya bosku ya. Yang penting kita WD, nggak perlu sensa-sensaan bosku. Yang penting kita WD. Udah dikasih lagi, gue kira udah habis mau kita WD ya. masih dikasih lagi. Coba kita lihat dapatnya berapa ini. Aduh, bapuk lagi sinyal. Cuk, jancu, jancu, jancu. Oke, mantap sekali. Ini dia the best emang kakek Jason ya. Oke habis ini kita WD aja bosku Jangan lupa dukung terus gua Dengan cara like, komen, dan subscribe ya bosku Silahkan bagi yang mau coba website yang gue mainin ini Linknya gue taruh di kolom komentar Dan di tentang channel ya bosku Oke Jaga kesehatannya semua Salam WD, salam jackpot, salam sensasional See you guys semuanya Bye bye Happy WD Oke kita cabut dulu Bye bye kita WD bosku 300 ribu Mantap